Привет, Олег. Привет всем. Вот мы встретились, э, закончился буткем буквально только что. Вновь. Встретились вновь. Долгожданной победой над G2 так уж получилось на Евролиге. Эль Классико. Как вообще проходил этот буткемп? Расскажи, какое настроение у ребят было. Все как всегда. Новый буткемп, новая жизнь. Новые правила игры, новые правила в команде. Всему учимся заново. Всегда так было и будет. Правильно я говорю? новые разборки, новые решения, новые компромиссы. Но в целом, да, всегда так. Буткэмп, он, наверное, все-таки э, нужен для того, чтобы более-менее сплотить команду. Потому что тут ты никуда не уйдешь, тут тебя догонят. Невилка. Ставлю. Сбил эходрон мне. надо надломать парни! Камал. Брейзер кто-то есть, нет? И, не знаю. Убили Валю, убивали, убивали. Пробуй на счет. Убил, убил, я ставлю, ставлю, ставлю, ставлю, ставлю, О, мусор ставлю. Фризер взял, фризер взял. Вот где чел пушит? Или снизу, сишку? Нет, нет, нет. Меня снизу забрали. Замени, замени. Меняю. Девятка. Девятка. Пожал, пожал, пожал. Сигарки уже. Пиано зашел, пиано зашел. Ниндзя, ниндзя, ниндзя, на ниндзя. Пикает. Бил. Бил его. Да. Это... Нет, поставить. Он все еще за бортиком. Меня убили на... За бортиком туда. один был. Я Я бортик был один. Пьяный, я... Пьяный, убили. Бортик. Да. Убью провал. Я могу, я могу ставить. Убью, На сто лет, лет, на сто лет. Я ставлю как халты его волос. Дай ему выйти. В туалете лежит. Хорош. хорош. Сзади, за доски, доски. Двое раненых, возможно. Да, двое раненых было. Поднимает или? Да. Или поднимает. НТ. НТ. В тренах чел. Я буду белый взять. Меня запушат парни. Я белого возьму. Динос взял камеру. Блять, по, по моей лестнице Нет, поднялся. Белый, белый поднялся. Белый лоу. Один камень на окно был. А, у меня дверь было разъебали. Разлетели камень. Ну окей, но этот буткемп был посвящен в первую очередь Евролиге, отчасти РМЛ. А как будет проходить подготовка на Инве? Расскажи. Ну, к Invitational мы готовимся еще до Нового года начали готовиться. А в целом, я не знаю, будет ли эта информация уже в открытом доступе или нет. Ждем Invitational. А, все, что делается, делается не зря, и делаем это в первую очередь к подготовке на Invitational. Потому что ну, как всем известно, первый сезон стейджа, первый стейдж мы начали очень плохо этого сезона. По разным причинам. А, где-то игра, где-то сами, где-то личностно, где-то командно. Но, отвечая на вопрос, к Invitational мы готовимся. Про... Это главное, о чем мы сейчас думаем. Вот последние несколько игр Евролиги прошло допустим, три штуки, как менялось настроение в команде? Ты можешь заметить, что вот если, а, когда в начале начался, началась серия поражений, то произошел как бы тильт, но потом команда начала из него потихоньку выходить, э, несмотря на то, что побед так и не наблюдалось. И с чем это связано? Как психология такая работает? Э, тильт, наверное, не связан с, более с чередой поражений, как и над обидными поражениями. Некоторые игры, которые мы проиграли ну, скажем так, чисто по скиллу, что было прям видно, а, они не вызывали тильт, они не вызывали, ну, никакого упадка, что ли. Они, наоборот, показывали, выявляли наши проблемы, над чем можно работать в команде. Были действительно обидные поражения. Это вот, э, например, игра с Virtus.pro где мы, по сути, уже выиграли, но звезды сошлись так, что нет, это не так. Ну вот, а как команда работает над ошибками? То есть какие о чем проходят разговоры, вот если взять какие-то детали? Как я заметил, это э, в большинстве своем это разбор позиций, разбор э, игры ингейм лидеров, э, то, как они э, влияют на игру на ход раунда конкретно. Э, по поводу позиций, то, как э, можно улучшить качество той или иной позиции на той или иной карте. Ну, примерно это проходит именно так, да. То есть в целом просто улучшение себя, улучшение качеств а, индивидуальных и командных. Дарил, давай. Падай, люк, оружейный убивай. Дарил, давай. Убил оружейный. Туннель чекаю, туннель взял. Синька один. Вышел. Он, Он на ротейте. Слага, слага, диффузер. Пометки, пометки. Хорош. Хорош. Оружейный один, оружейный один. Сикл, сикл. Оружейный... Манекен рубил. Сика, сика, пика справа. Найс, хорош. Офис. По-моему, задний офис, офис, офис. Вперед. блядь. Охуеть. Красиво. Охуеть. Вот это 500 FPS, я понимаю. Один на лестницу. На лестницу убили, на лестницу убили. Одиночество, он вышел. Я ставлю за черных. У нас была стройка давно очень, я играю. Он стройка дверь. Хорош. Хорош. Я смотрите тройку скажу. Манекен один, манекен один, люк пикает, люк пикает, манекен. Все, я отошел. Убили, найс. Смотри тройку, Найс, лучше. Тоннель один. Нет, две тоннели, две тоннели. Туннель дверь, план. Найс. Хорош. Окна, окна. Убил окна. У вас как будто крыша вообще был. Найс, nice, хорош. хорош. Есть такой вопрос. Многие говорят, Сидж умирает. Какое мнение у тебя на этот счет? Ну, во-первых, э, онлайн Сиджи, наоборот, растет. Я прав? Да? Да. То есть как игра может умереть? Это если над ней не работают, и это если над ней работают плохо. Над ней работают, иногда не очень добросовестно, но работают. А, соответственно, ну, появляются какие-то новые баги, но и убирают какие-то баги старые. А, слушай, вот буквально сегодня, извини, что перебью, вот сегодня буквально Олег что-то там говорил, что всех читаков забанили. Да, да. Какая-то новость новая? Это прикол. Это мем. Ага. Это не так. <laughs> Обидно. Да. Тогда я не буду ее устанавливать, как и раньше. Если так ну, глобально задуматься, для чего вообще нужен киберспорт? Чтобы дисциплина не умерла, чтобы игра не умерла это важно, потому что а, киберспорт, он а, подгоняет а, новых юзеров и старых а, возвращаться в свою игру. То есть это очень, ну, просто при, привести пример. Если, допустим, у тебя есть игра, которая существует 2-3 энное количество лет, в нее люди играют, потом в нее перестают играть просто потому, что пропадает интерес, ну, приедается. И тут у тебя проходит какой-то турнир глобальный, который смотрят все. Ну, там очень много зрителей, все об этом говорят, все смотрят. У тебя подсознательно вызывается э, опять интерес к этой игре, и ты по-любому в нее возвращаешься. То есть, если, как я это вижу, если игра компетитив, то есть, если она, ну, ПВП, <laughs> скажем так, то в ней обязательно поддерживать киберспортивную сферу. Потому что, ну, без этого игра рано или поздно точно загнется. У нас был такой мем в Empire, в нашей группе, в ВК, на Ютубе, в комментах. Это когда будет интервью с Шепардом. И мы убили этот мем, когда сняли интервью с Шепардом. За что? А с тобой есть такой мем, как «Когда мерч». Когда мерч. Ну вот, да. Когда Олвейс убьется с лестницы, тогда и мерч. Аккуратней. Мерч скоро. -а. Да нет, ладно, я... Окей, убью этот мем, я за мерч не отвечаю. Я не знаю. Ну, на самом Честно. деле, <laughs> я, я не скажу. знаю, когда мерч. Если кто-то знает, то я этого не знаю. Если кто-то знает, напишите Олегу в ВК. Если это кто-то знает, дайте знать, потому что я этого не знаю. Просто этот мем можно убить э, не то, что, вот как ты сейчас сказал, то, что ты не знаешь. Этот мем можно убить, выпустив мерч. В этом а. проблема. Угу. Зачем идти по легкому пути, когда можно да. просто ждать его, типа, и спрашивать, когда мерч. Когда мерч, когда мерч. Но ну, на самом деле инфы ноль, да? Ну, у меня точно. То есть э, у нас есть человек в организации, который этим занимается. Занимается. Но я вам скажу, зрители, по секрету, я видел уже наработки, типа черновики дизайна, там даже уже печатали кое-что. Да, но... Еще серию до прошлого пока... моего влога. Да, в серию пока не запускается ничего, к сожалению. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Скоро. Мерч скоро. Желтый, желтый. Желтый убил. Найс. Вас за белый, за белый, за белый. Я собью план. хол Найс, лучше Хорош. Бьешь? Да. Плантер убил? Найс. Кирка. Э, в телеке, в ласт. Я жду телека. Он зашел виза, виза, виза, виза, виза. Хорош. Найс, умнички, парни. Умнички, парни, умнички. Лучше. Убил сложа ножа. Найс, лучший. Хорош. Он за белый дал смог. Найс, молодцы. Джосик, Джосик, в углу. Убил, убил, убил. Желтый, желтый, желтый. Желтый взял. Живи, живи, живи просто. Я все, я все. Окей, один желтый. Без меня играть просто. Пьяный rappel. Пьяный rappel, желтый. Наверх пошел, наверх пошел. Побил вверх. Nice, nice, last пьяный rappel. Левое окно, левое окно rappel. У него нету даже, парни. Nice. Nice. Лучший джойстик, лучший джойстик. Банан, банан, банан спустился, убил меня. Банан убил меня, убил меня. Инфы ноль. Пьяно убил? Аутсайд, двое, двое, по-моему, тебя пропило. Точно? Нет, не точно. Попал. Зашли, зашли, оба, зашли, оба, зашли, одного убил. Э, между, между, Сейвся. мусор, мусор, мусор. На мусоре, а, тихо, тихо, сейф, сейф, сейф. Сейву. Мужики, ему плентить надо, два в один. Плентит где-то? Между, между плентит вроде. Кидай Хорош. По-моему, двое. Росик, я смотрю, я смотрю желтую. Я в кассах. Один митинг. Один в шайбе, внутри шайбы. Бегусь. Сверху митинги, чел, митинги, чел. Один митинг, один шайба. Убил митинг. Найтлаш шайба был. Все, сейф, сейф. На, на. Оба виза, оба виза возле окна. Прыгнули касса. один. На диффузере один. На диффузере один. На диффузере. Второй виза не спускается. Виза не спускается. Оба сверху, оба сверху. Один спускается. Ротейт, ротейт. Блин, не вижу. Пометки, пометки, пометки, пометки. Вот выше, прям много увидели. Извини, господи, блин. Слава Блядь, богу. Ты вот что не видел? У меня труп на все ебало, на все дырки лежит. Хорош, Жустик. Красавец. Хорош. Я... Что за грязь, Ну хоть... Я говорил, что хороший матч. Бля, камбэк. Почина, блядь. Почина, блядь. Не зря я И полобеда. Победа. Победа. Надо выиграть. Вот скажите мне, где? Где он сидел? Выше на метке. А я ни метку не вижу. Не выше ну, чела вот. не вижу, пытаюсь куда-то прострелить. Вон, вон, вон его, видишь, нога. Это его нога. Где, вот? Да. А у меня знаешь, что чего? А, я, а я, я, я думал, что это труп. Ебать, какой же А чё вы... Не, ну парни, main, вот main был офигенный. Ну почему, блядь, маэстро, а не эхо? Вот просто прикиньте, эхо такое из люка выпрыгивает, пау, ты выиграл раунд. Ну, да. Все. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел этот буткемп к концу. Мы благодарим за то, что вы смотрели все мои видосы, наши видосы с Олегом, с пацанами, с другим Олегом. Олеги, во-первых, спасибо, что смотрите. А, это важно. Ну, как я говорил раньше, главное не быть глором. Если вы true фанат, то будьте true фанатом. И в конце концов, ваша поддержка, и вот сейчас, ну, без какой-то наигранности, без натяжки и так далее, ваша поддержка, это реально важно, это супер роляет. Типа, если вы думаете, что что-то там напишете, э, ну, подбодрить, это будет как-то банально или на общем фоне затеряется, нет, нет, нет. Ваша поддержка супер важна, без шуток. Вот прям супер важна. Если ты выигрываешь, а еще и видишь слова поддержки, то ты как бы вдвойне выигрываешь от эмоций. Если ты проигрываешь и видишь слова поддержки, то ты ну, не так сильно расстраиваешься. Так что в любом случае каждый из вас может э, внести свой вклад. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит, болеет и поддерживает. Всем пока и увидимся на следующем буткемпе. Пока.